bog' ichida gullar izlagay sabo sog'ingan ko'ngillar izlagay navo oshiq yuragimga bir o'zing ma'no ko'nglim dardlariga sen o'zing davo sensiz hayotimda yo'q er o'rmano sensiz ko'zlarimning yoshlari daryo bu olamda menga bir o'zing mano sensiz armonlarim men uchun ro'yo yurak faqat seni deb uradi ko'zlarim Faqat bir seni izlaydi sevdirim Faqat sen o'zingsan jonim hayotim O'zingsan yolg'izim O'g'lim, bu qiz bizani oilamizga to'g'ri kelmaydi. Uni sevgan qizi bormi? Qiz bo'lmadimi? Yo'q. Yomg'irlar yoqqanda seni eslayman, seni misolingni yana izlayman. Meni baxtim uchun yolg'iz kerak esgan shamollardan seni so'rayman sensiz hijronlarda dil erur xasta sening bemoringman kela qol asta kimsa yo'q qalbimda bir sendan bo'lak mening yuragimga sen o'zing kerak yurak faqat seni deb uradi ko'zlarim faqat bir seni izlaydi sevgilim faqat sen o'zingsan jonim hayotim bo'lsa yolg'izim yurak faqat seni deb uradi ko'zlarim faqat bir seni izlaydi sevgilim faqat sen o'zingsan jonim hayotim